Y ahora sí, seguimos. Seguimos con este tema. A ver si lo conocen. ¿Conocerán? ¿Eh? Seguimos con la mano de la piba, La palma de un arriba, viene arriba. Suena este tema para todos los románticos, para todos los chicos Facebook, para todos los chicos Facebook. ¿Sí? maestro, cumbia, suena así ilusionó Esa foto de perfil me atrapó Dale, dale, tu foto me enamoró No me gusta que me ilusionó Y hoy es el mismo que me rompe el corazón Voy a borrar mi Facebook Ya no contesta mi mensaje Ya no comparte mis enlaces Y ni hablar de lo que me pues sucedió de que no no sé lo que pasó Ya, no me gusta tu actitud Porque no me sigas tu solicitud Me clavaste el listo Para por favor Y no me gusta tu actitud Porque no me sigas tu solicitud Si no me más ¿Cómo ahora? Voy a borrar mi

sí.